airdrop open ocean пул 6,5 тысяч долларов сеть ОКТ. Поехали. Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, также мои дорогие зрители. Как всегда, я рад вас приветствовать у себя на канале Моряки Криптовалютчики. Если вы не подписаны, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Также подписывайтесь на группу и канал в Телеграме, где я публикую чаще, чем снимаю видео. Расскажу вам сегодня, это уже второе второй пул по ОКТ, ой, по Open OpenOcean. Раньше я уже снимал видео, сейчас проходит конкурс Open OpenOcean Pool только на другой сетке. Здесь у нас уже они подключают ОКТ. Ну, значит, а в чем смысл? Здесь а, будет выделено 50, 120 а, коробок по 50 долларов, которые вы откроете. И потом а в зависимости от того, какой у вас герой выпадет, вы будете пул майнить вот эти 6500 долларов в токенах ООЕ. И чем э, круче ваш ранг, тем больше вы намайните токенов во время этого соревнования. А, значит, почему советую участвовать? Потому что, в принципе, вы ничего не теряете, о чем вы узнаете позже. Ну и один, естественно, гранд-победитель получит 500 баксов, э, самый большой э, бокс. Значит, время соревнований с 26, то есть со вчера по 2 сентября. Значит, 6500 токенов OKT, Cherry, KST. Обратите внимание, они это все делают уже на сетке Окекса, что не может в принципе не радовать. Плюс одна сетка КОЕ, это великолепно. Значит, компания будет с токенами Cherry, KST, BXX, BTCK, ну и так далее. В общем, все эти токены это токены сети OKT. Ну и главный токен, естественно, OKT. Значит, вы должны сделать э, сделки с тремя разными токенами на общую сумму э, 200 нет, не 200. 100 долларов. 100 долларов buy-sell. Это то, что я объяснял раньше. Buy-sell это значит вы можете купить на 50 долларов, продать на 50 долларов. В общей сложности ваш пул будет 100 долларов. Единственное, что обратите внимание, что здесь надо сделать будет вам три сделки с тремя разными токенами. А, что еще? Да, чтобы вам это сделать, вам нужно будет перейти на сайт OpenOcean. Ссылочка будет под видео. Здесь обязательно переключить сеть OKT, OKEX Chain. В кошелечке MetaMask, естественно, тоже настроить сеть OKT. Значит, здесь у вас поначалу будет э, Classic и Pro. Вам нужно будет перейти в Pro. Это свапалка. И здесь вы уже выбираете токены. Обращайте внимание, естественно, правила я вам оставлю, чтобы вы прочитали те токены, с которыми вам нужно будет участвовать. Также хочу сказать, если у вас нет ОКТ, ОКТ торгуется, естественно, на Акексе. Ну и также дополнительно та биржа, с которой я люблю работать, это Gate.io. Э, ссылочка под видео будет на регистрацию. Значит, здесь в Gate.io тут две пары э, к доллару и к эфиру. Ну и также хотел вам показать, почему я хочу лично участвовать и почему я говорю, что вы ничего не потеряете. Вот транзакция с моего кошелька в сети Акекс. Обратите внимание, комиссия 2 цента. То есть 6 сделок по 2 цента вы потеряете максимум 18 центов. Поэтому я считаю, что здесь нужно участвовать обязательно. Еще раз напоминаю, подытожим. Оставляю вам ссылочку на правила. Оставляю вам ссылочку на непосредственно сайт. Оставляю вам ссылочку на GTO, если вы не зарегистрированы, чтобы приобрести ОКТ. И оставлю вам, в принципе, все. Спасибо вам огромное за внимание и до связи, до следующей монеты.